बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां बसाऊ तेरे संग मैं अलग दुनिया बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सासों पे भी राम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के चाहत जिसे मुझे बस यही रह जाना लगी है तेरी आदतें मुझे जब से तेरे बिन पग भी बरस लगते बुलावे तुझे और आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के ख्वाब हमारा cry.